До речі, це все музей. Це музей. О, яка. Це такі хороми царські, кам'яні палати. Маленькі все таке. Музей історії України. Це, мабуть, серце України. слов'янських боїв. Пейзажна алея тут десь. Це ось вона. Ось вона. Пішохідна зона. как. Ой, щенка. Ось той самий кіт. Ось той самий слон. Треба буде заїхати сфотографуватися. Це якась білосніжка її плохо стало А, ні, це Аліса. Аліса зазеркалі. все одно ей плохо. А, змей. проскочимо чи ні. Проскочимо. Це там. Dust Bomb. Святослав князь Київський. висячий цей за канал. Оце туди затарахтіти. Вибачте. нікого нема тут. Приїхав ось он той самий Шевченко. Десь я його бачив в фотографіях. Там щось будують. Так. Що то за категорошка со змієм бореться? Це наш сокіл, той що на гербі.